baie welkom by die 4de en laaste sessie. Ehm um, weer eens uh, ek het ek net sommer vir Dani gesê vandag die die die die kamera staan. Ek hoop regtig julle hou by. Ek weet hierdie is challenging. Uh hierdie is nie die gewone trant vir my uh tipe sessies wat ek doen in 'n Bybelskool nie. Uh hierdie is nie my gewone trant van prediking nie, maar ons is besig met apologetics. Dit is wat die leierskap my gevra het ek moet doen. En uh daarom lê ek hierdie aan julle voor. Maar dis 'n ongelooflike geleentheid hierdie om jou kop 'n bietjie te stretch, om bietjie dieper te dink. En jy hoef nie al hierdie goed te dink te bedink soos wat ek dit doen of soos ander mense dit doen nie. Maar jy moet ten minste dit op jou manier en op jou vlak moet jy iets hiervan verstaan sodat jy vir mense kan verduidelik waarom jy glo wat jy glo. Miskien moet jy jy bietjie dink aan die aan jou eie redes waarom jy glo wat jy glo. Dit dit kan 'n baie lekker ehm um, 'n lekker oefening wees vir vir vir 'n klein groep. Is dat elke lid van 'n klein groep bedink redes waarom hy of sy glo en dan uh, dra hulle dit voor en kan die ander hulle jy geloof so 'n bietjie uitmekaar uittrek en mekaar help om dan weer bietjie bymekaar te sit. En ehm um, dis 'n baie baie goeie ding om mekaar hierdie vraag te vra. Onthou net weer eens, ons vra nie hierdie vraag nou wat ons glo nie. Ons vra, ons dink 'n bietjie meer filosofies. Ons vra hoekom glo ons hierdie goeders? Is daar goeie sin om die evangelie te glo? Is daar is daar goeie rede om die evangelie te te glo. Ek dink daar is. En in hierdie eh, vier sessies gee ek vir julle bloot die redes waarom ek glo. En ehm um, so ons ons nou ek dink ons het nou al sewe redes vir julle gegee waarom waarom ons kan glo. Ek gee vir julle die agste rede en dan trek ons weg in 'n gesels ons 'n bietjie daaroor. Die agste een sê dit: Ek glo omdat God in Jesus vir ons die beste manier gee om te kan omgaan met die werklikheid en 'n gebroke mensheid om ons, naamlik genade, liefde en vergifnis dis wat God vir ons gee, né? Hierdie eienskappe help my om die beste weergawe van myself te word en openbaar steeds 'n bevrydende, nuutmakende effek op die menslike siege. Alraai. So, die groot vraag wat ek hierso vra is, en die groot rede wat ek hier gee is, Jesus maak van my die beste weergawe van van, van myself wat ek kan wees. Ek is 'n blikskorrel. Ek kan baie selfsugtig wees. Ek is nie eh, na my eie aard 'n dienende mens nie. Uh, ek probeer hard, maar die rede hoekom ek probeer is ter wille van Jesus. Jesus maak van my die beste soort mens wat ek kan wees. Ek uh eh, vra een keer ek ek uh het een keer 'n debat gehad met uh my uh, vriend Abel Pinaar wat 'n ateïs is en hy hy sê toe vir my ons praat toe oor ehm um, uh jy weet dat uh dat Christene hierdie klomp goeders maar eintlik glo omdat dit vir hulle illusie is en so en ek vra toe of ek sê vir Abel uh Kom ek sê vir so langs wie sal jy graag wil woon? Sal jy graag langs 'n ou wil woon wat nie weet waar sy waardes vandaan kom nie? Hy kan ook 'n goeie mens wees, mens wees op sigself, maar hy's nie 'n gelowige nie en hy't nie hy's nie gegrond. Daai daai poging van hom om goed te wees verkrummel onder enige druk van buitekant af. Ek sê vir of wil jy langs iemand leef wat glo dat God hom beveel om sy buurman lief te hê? Want Ek moet vir julle sê as ek nie in Jesus geglo het nie, sou ek baie stupid goed aangevang het. Ek sou baie droog gemaak het. Ek sou my selfsugtige begeertes nagevolg het want hoekom hoekom sou ek dit probeer in toom hou as God nie bestaan nie? Hey, dis mos baie lekker om 'n bietjie te hoer en te remoer en in 'n dinge te doen wat jy nie mag doen nie. Daar's mos baie lekker te daarin. Maar Jesus maak vir my die beste soort van persoon. Binne die konteks van hierdie gebroke werklikheid ook waarna ons is. Dink 'n bietjie daaraan. Hoe hoe cope mense met hierdie messy werklikheid waarin ek en jy onsself bevind? Hoe cope ons met mense wat ons haat? Wat eh, hoe hoe cope ons in 'n onvolmaakte wêreld? Hoe cope ons in 'n wêreld waar die leiers van die land soms droog maak en uh waar die polisie soms self korrup is? Hoe cope ons in 'n land waar uh besigheidsmense mekaar uh, jy weet um, ehm, onderdeur boor en waar hulle mekaar indoen? Hoe cope ons? En so hoe bly ons gelukkig in so 'n wêreld? Die antwoord wat die sielkinde vir ons gee is jy kan net gelukkig wees in so 'n wêreld as jy kan leer hoe om te vergewe. So waar kan ons die intellektuele grondslag hê voor? Dit kry ons net in Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Want in wat Jesus gee vir ons deur die kruis, skenk hy vir ons genade, liefde en vergifnis. En dit is die beste manier waarop ons kan omgaan met 'n messie onvolmaakte, gebroke en sondige werklikheid. Op so 'n manier dat ek en jy steeds sin en betekenis daaruit kan kry. 'n Boek wat deur 'n sielkundige geskryf is, eh, Martin Seligman, hy was die voorsitter van die Amerikaanse Sielkundige Assosiasie. Hy het 'n boek geskryf Authentic Happiness. En in hierdie boek het hy 'n hele hoofstuk oor vergifnis. Dit sê jy sal nooit 'n gelukkige mens wees as jy nie kan leer hoe om te vergewe nie. As jy nie die pyn waarmee jy kan rondloop uh ehm um, as jy nie kan deel daarmee en die mense wat dit aan jou gedoen het kan vergewe nie. En so die die sielkind in daai opsig ehm um, ondersteun eenvoudig dit wat die Bybel vir ons leer oor vergifnis. Maar wat is die volgende ene? Kom ons kyk 'n bietjie na die negende rede waarom ons glo. Ek glo omdat die lewe, dood en opstanding van Jesus histories genoegsaam nagevors kan word om menslike redes te bevredig. Die opstanding van Jesus vriende is vir ons uiters belangrik. As Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, dan weet ons nie of God bestaan nie. Ons weet nie of uh, of daar waarheid enigstens in die wêreld is nie. Ons het nie hoop langs 'n oop graf nie. Ons weet nie wat moreel reg en verkeerd is nie. Uh ons weet niks nie. Maar as Jesus opgestaan het uit die dood, uh, as 'n historiese fisiese gebeurtenis, dit beteken dit die lewe maak sin. My lyding kan kan sin en betekenis ontwikkel. Uh, God bestaan, ek is geliefd, die Here is met ons. Daar's hoop langs 'n oop graf. Uh dit beteken die Christelike geloof is die enigste 100% ware geloof en alle ander gelowiges uh, eh, ander ander gelo gelowe is vals. Nie om te diskrimineer nie, dit is net as Jesus opgestaan het uit die dood, het niemand anders sy CV nie. Hy het die beste CV wat daar is. Mense vra vir my, hoe hoe kan jy sê dat Jesus die enigste weg? Hoe kan jy sê die Boeddiste is nie reg nie of die Moslems is nie ook reg nie? My antwoord is altyd dieselfde ek is so jammer. Ek ek diskrimineer teen niemand nie. Ek, maar ek jy weet in ons soeke na die waarheid moet ons die persoon volg, die autoriteit volg wat vir ons die beste CV het. En Jesus het net vir my die beste CV. Hy hy hy hy het vir die die beste CV bo enigiemand anders wat ek ken. Maar hoe weet ons Jesus het regtig werklik opgestaan uit die dood? Ek gaan baie baie vinnig gou hier deur. Ons ons kan eintlik hele reeks hier oor gehou word. So mense het na die geskiedenis gaan kyk en daar's 'n klomp mense wat sê Jesus het nie regtig opgestaan nie. Sy disippels het sy lijk gesteel en uh die storie begin verkondig dat hy opgestaan het uit die dood. En uh party mense sê nee man, daar's baie ander godsdienste ehm um, in die omgewing en daar daar's baie ooreenkomste tussen die Christelike geloof en Jesus se uh se lewe so jy weet Jesus jy weet so die Jesus verhaal kan nie waar wees nie en so meer en so meer. Hoe weet ons Jesus het opgestaan? En uh so ek gaan hulle vinnig deur 'n bietjie van 'n oefeningkie vat. En daar's baie oefening oor die opstanding wat ons kan doen. 'n uh, Ou in die naam van Mike Lekona ehm uh, het egter gekom en hy het gesê kom ons kom ons vergeet van wat al almal sê oor en almal se valse konstruksies van Jesus en wat almal sê oor hom. Kom ons kyk na die die vier historiese feite wat ons almal glo waar is in die geskiedenis. En kom ons kyk wat is die beste moontlike verklaring vir daai vier feite. En die vier feite is dit. 1 Jesus het gesterf aan die kruis en is begrawe in die graf van Josef van Arimatea. Almal glo dit. Ek praat nou van nie nie nie om hierdie Bybel so sê nie. Alle historiese glo dit. As ek sê alle, dan sê ek alle in aanhalingstekens, want daar is altyd een van 'n natkeis wat die konsensus nie glo nie. Alraait. Jy kry altyd ouens wat wat weird goed glo. Jy kry 'n ou soos Frederik Strauss wat in 1835 'n boek geskryf het oor Jesus se dood en gesê het Jesus het nie regtig gesterf nie. Uh hy het net sy bewussyn verloor aan die kruis, toe hang hom toe haal hom van die kruis af sit op in die graf en die koelheid van die graf en die speserye wat aan hom va vasgebind was en so het hom laat beter voel en uh toe toe staan hy op. Uh en hy uh, jy weet uh die mense dink toe hy het opgestaan uit die dood. Nou sy boek verkoop nie vandag te goed nie. Want uh, daar is so baie probleme met daai teorie. Nommer 1, hoe sal Jesus in sy swak toestand homself uit sy lappe uitgewikkel kry? Ehm um, en jy weet dan staan hy op en dan het hy hierdie groot klip wat amper so groot soos 'n kamer is wat vasgemessel was. Jy weet, vat hy sommer, jy weet, maklik, jy weet maklik een kant toe, klap die soldate wat hom oppas een kant toe en daar gat hy en in sy swak swak toestand waarin hy veronderstel is om te wees, oortuig hy die hele Christelike kerk dat hy die bron van lewe is en almal begin in die opstanding eweskielik glo. As jy dit maak glad nie sin nie. Hier as jy as Jesus sou kon opstaan in daai omstandighede, sou hy so swak gewees het anyway. Hy sou skaars kon kruip. So dit is iets wat wat hoegenaamd nie werk nie. Maar daar's 'n tweede belangrike feit wat wat wat almal aanvaar. En dit is die leë graf na 'n paar dae. Almal aanvaar dat die graf van Jesus was 'n paar dae daarna was hy leeg. Nou baie ouens sal sê ja, maar dis nie omdat Jesus opgestaan het nie. Uh jy weet uh, iets het gebeur. Maar ons weet nie wat dit was nie. Party ouens sê soos ek net gesê het, sy sy disippels het sy lijk gesteel en die storie begin verkondig dat hy die dood het opgestaan het. Maar maar dit maak nie sin nie Want dink nou so 'n bietjie. Die leë graf is in die evangelies bevestig in al vier evangelies getuig vrouens dat die graf leeg was. Dit is dit is nogal baie belangrik. Want in daai dae was vrouens nie toegelaat om getuienis te gee te lewer in die hof nie. 'n Vrou kon 'n moord gesien het. Haar woord het in die hof niks getel nie. Hoekom sit al vier evangelies die vrouens in wat die graf ontdek, want die rede is dit, hulle het die vrouens ingesit want dis wat werklik gebeur het. Die graf was werklik leeg en die vrouens het getuig daarvan. As hulle dit as hulle die leeg graf ge, ge, gefabriseer het, dan sou hulle liewer die, die storie invent het dat mans die die leeg graf ontdek het. Maar al vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes sê vir ons, nee, Die vrouens het die graf ontdek. Hoekom? Want die vier evangelieskrywers het 'n sin gehad vir geskiedenis. Hulle wou nie neerskryf wat hulle wil nie. Hulle wou neerskryf wat werklik gebeur het. So, die vrouens het die leë graf ontdek. Die graf was inderdaad leeg. Dit maak ook nie sin om te dink dat die disippels ewe skielik begin verkondig het en gesê het hoorie dat Jesus opgestaan het uit die dood nie. As hy as hy werklik as hy werklik nog dood was nie. Hoekom nie? Want eh, vir 'n paar redes die soldate by die graf sou hulle toegelaat het nie. Want 'n soldaat wat 'n gevangene laat ontsnap het, is ter dood veroordeel. So hoe dink julle sou sou daai soldate, die tempelwagte en die Romeinse wagte toegelaat het dat daai disipels sy sy uh sy lijk steel. Hulle sou hulle sou hulle sou nooit toegelaat geword het nie. Hulle is bewaak dag en nag. Nog 'n rede waarom dit nie sin maak nie. Om te dink dat sy disipels die sy lijk gesteel het nie is Ehm um, elke liewe disipel wat ewe skielik na 3 dae begin onverskrokke verkondig dat Jesus opgestaan het uit die dood. Elkeen van hulle het 'n marteldood gesterf ter wille van hulle geloof in Jesus se opstanding. Nou mag ek klom van hulle mag sê, ja, maar wag Rolf, wait a minute. En dit is wat skeptiese mense al vir gesê het. Godsdienstige mense is mos altyd deksels fanaties. Jy weet, uh daar is mos mense wat martelaars dode sterf. Kyk na 9/11. Klomp moslems klim in 'n vliegtuig en hulle jag in 'n gebou vas. Dan sê ek vir hulle, "Ja ja ja, dit is so, maar onthou nou, daai moslems wat in die gebou vasgevlieg het, het opreg in hulle hart geglo dat Allah bestaan en dit as hulle weer as hulle sterf en hulle maak hulle oë weer in die hemel oop, dat hulle 72 maagde sal kry, dat God hulle gaan beloon vir hulle het hulle hart uit geglo, maar niemand sal hulle lewe opgee vir dit wat hulle self weet 'n leuen is nie." En dis wat die disippels sou moes doen as hulle Jesus se liggaam moes steel. Maar elkeen van hulle het 'n martel dood gesterf omdat hulle onwrikbaar geglo die die rug se dood eh, die die dood se rug is gebreek. En die dood kan ons niks meer maak nie. As ek een van die disippels was en ek het Jesus se lijk gehelp steel en hulle druk die eerste spies teen my keel, dan sê ek vir hulle <laughs> ouens ouens joke joke joke joke. Dolly Jesus se lijk. Jy hele kon gaan kry ons om daar gewere. Maar niemand kon Jesus se lijk kry nie want hy was nie daar nie. So die tweede een is die, die leë graf. Die derde een is dat die disippels werklik geglo en beleef het dat hulle die opgestane Jesus na sy dood lewend gesien het en met hom gepraat het. Nou hierdie is die derde feit wat almal aanvaar. Let wel, die feit is nie Jesus het opgestaan nie. Die feit is dat die disippels uit hulle harte uit geglo het dat hulle Jesus gesien het na sy opstanding. En nie net sy disippels nie. Paulus praat in 1 Korintiërs 15 van 500 broers te gelyk aan wie Jesus verskyn het. Van wie sommige al gesterf het, maar die meeste nog lewe. So nou sê party ons ja, maar die die disippels het gehalusineer omdat hulle Jesus begeer het dat hy moet op, dat dat hy moet opstaan. Maar weet jy, daar's 'n groot probleem sielkundig met daardie argument. Die punt is jy jy, jy kry nie groepshalusinasies nie. Met ander woorde, Ek kan nie op 'n kamer inkom of julle op die video vra, hoorie, 'n eh, deel bietjie met mekaar, hoe jy eh, eh, moet julle gisterand my droom geniet nie. My droom is my droom. Ek droom hom. Ek droom my droom. Jy kan hom nie droom nie. Met ander woorde, jy kry nie gedeelde drome nie. Hoe is dit dan dat almal gelyk dieselfde hallusinasies gehad het? Dit dit nie gebeur binne in 'n beheerde omgewing waar daar 'n prediker was wat mense kon indoktrineer nie. Dit het sommer so in die open lig en in die buitelug gebeur of in 'n kamer waar almal waar dit onverwags, daar's geen antisisipasie nie. Dit het net gebeur. So ehm um, die die, die disippels het, het hulle harte uitgeglo dat ehm um, Jesus werklik opgestaan het uit die dood. En dan die vierde realiteit is die vinnige eksplosiewe groei van die vroeë kerk. Die vinnige eksplosiewe groei van die vroeë kerk. Geen sekulêre opinie kan vir ons hoegenaamd sê waarom het die vroeë kerk so vinnig gegroei nie. Na Jesus se kruisiging in die geloof dat hy opgestaan het. Nie. Want Jesus was nie die enigste Messias figuur van sy tyd nie. Daar was in die eerste eeu, net voor die eerste eeu, in die eerste eeu en net na die eerste eeu was daar ten minste 12 Messias figure. Wat wat almal gekruisig is. Hulle het almal 'n groot gevolg gehad. Groot groep mense het gedink hulle is die Messias en toe is hulle gekruisig. En elkeen van daai ouens se movements, se bewegings het gesterf met hulle kruisiging. Nie een van daai ouens se volgelinge het na die tyd gesê, "Maar ek het hom weer lewend gesien na die tyd nie. Hy loop weer rond." Eh, niemand het dit gesê nie. Uh Judas die Galileer is 'n voorbeeld. Uh ehm um, uh, Simon Bar-Jehora, Bar Kokhba, dis almal messiaanse leiers daai wat gekruisig is. En hulle bewegings, hulle kerkies het gesterf saam met hulle kruisiging. Hoe is dit dan dat met Jesus se kruisiging ewe skielik na 'n paar dae die kerk explosively begin groei het. En NT Wright het so 'n dikke 800 bladsye boek daaroor geskryf en gesê die enigste verklaring vir dit is dat Jesus moes werklik opgestaan het histories uit die dood en sy disippels moes hom werklik sien. Hy het werklik gesterf aan die kruis en is begrawe in die graf van Josef van Arimatea. Die leë graf was leeg want God het hom opgewek uit die dood sy disippels en al die ander mense, selfs ook van sy vyande, het hom na sy dood gesien en tot geloof gekom omdat hy opgestaan het. En vierens die die vroeë kerk het eksplosief gegroei omdat hy werklik uit die dood uit opgestaan het. Dit is die dit is die negende rede waarom ons kan glo. Kom ons kyk in die volgende ene. Ver, uh, uh die 10de rede Ek glo omdat ek dink dat die aansprake wat Jesus oor homself maak uniek is en dit hy jou nie toelaat om hom te beskou as een van baie moontlikhede nie. Nou hier is eintlik ook 'n reaksie teen 'n argument wat baie mense noem. Hulle sê dat ehm um, Jesus Jesus was 'n goeie mens. Maar hy was nie God nie en het nie opgestaan uit die dood nie, maar hy was 'n goeie ou. Ons is nie teen Jesus nie, hy was 'n nice ou gewees. En en en, en dit wat hy geleer het was goed gewees. En hier oor het C.S. Lewis gepraat en hy het uh, hy het gepraat van C.S. Lewis se trilemma, nie dilemma nie, dilemma nie, trilemma. Hy het gesê C.S. Lewis het gesê, luister hier. Jy Jesus laat jou nie toe om 'n neutrale idee oor hom te hê nie. Want hy sê Jesus was as hy nie werklik God was nie en as hy nie werklik opgestaan het uit die dood nie, was hy of mal of hy was 'n leienaar. Want nommer 1, hy het self gesê dat hy God is. Hy het self gesê dat hy dat hy, dat hy die dood gaan opstaan. En as as hy nie werklik God is nie, want hy gelieg, dan was hy nie 'n nice ou nie. Hy was nie 'n goeie profeet nie. Dan was hy eintlik useless geweest. Ehm um, maar as hy nie gelieg het nie, miskien was hy mal. Want as Jesus werklik waar geglo het hy's God, maar hy was nie regtig God nie, dan was hy mal. Hy was mal in sy kop. Daai tipe ouens sluit jy op in groendakkies of in Denmar. Hy sê daar's net een ding. Jesus kon net 'n goeie persoon wees as hy werklik was wie hy gesê het hy is. En dit is die moontlikheid. Dis die enigste moontlikheid wat Jesus vir ons oorlaat. Nog 'n rede waarom ons glo is ek glo omdat die intellektuele slaankrag en verklaringspotensiaal van die Christelike storie gesien kan word in die verhale van mense, ook intellektueles en wetenskaplikes wat vandag nog tot geloof kom as gevolg van die blote meriete van die verhaal self. Dit klink vreeslik ingewikkeld, dit is eintlik baie eenvoudig. Al wat ek net daar probeer sê is as die Christelike geloof so min sin maak, hoe is dit dan dat soveel intellektuele ouens, wetenskaplikes, ehm um, filosowe, movie stars, ehm um, wie ook al wil sien, nog tot geloof kom in Jesus vandag op grond van hulle eie ondersoek van die evangelie. Ek dink aan name soos Francis Collins, wetenskaplike op die vlak van genetika, John Polkinghorne, een van die eh, top wetenskaplikes by Cambridge en Oxford, John Lennox. Ehm um, Oxford dosent, hy hy het 3 doktorsgrade in wetenskap, e- een in wiskunde, een in die filosofie van die wetenskap en 'n ander derde een wat ek nie weet wat dit was nie. Ehm um, hoe hoe is dit dat so baie van hierdie mense vandag nog tot geloof kom? Wat van Christopher Hitchens? Nee, ekskuus, nie Christopher Hitchens die die ateïs nie, ek praat van sy broer, Pieter Hitchens. Was ook 'n ateïs gewees soos sy broer, bright ou, baie baie intellektueel. En hy het tot geloof ehm um, hy het tot geloof gekom. Hoe het dit gebeur? Met ander woorde, as as niemand tot geloof kom nie, dan kan ou dan begin sê, jy sê ek wonder of die evangelie ooit waar is. Maar mense kom van kom vandag nog tot geloof. En baie bright intellektuele, slim en eenvoudige mense for that matter koop in in die verhaal van evangelie. Hulle beskou dit as as real, as deel van belangrike realiteit. Hoe is dit moontlik? As die evangelie self nie real is nie, as God nie bestaan nie, as hy nie in die hart van die mense werk nie. Die laaste 12de laaste rede wat, wat ek net so bietjie met julle oor wil gesels is dit. Ek glo om die Christelike storie vir my die beste manier gee om te cope met swaar kry en lyding. Hier is eintlik een van die grootste besware teen die Christelike geloof. Nou, ons moet vir mekaar sê as dit kom by pyn en belyding, is daar geen simplistiese antwoorde nie. Maar daar's twee maniere van hanteer. Die eerste is die intellektuele manier van hanteer en die ene is die die emosionele hantering van pyn en lyding. Wat ek bedoel by emosionele hantering van pyn en lyding is dit. As jy iemand teekom wat in swaar kry wat in swaar kry sit, wat pyn en lyding beleef, dan werk intellektuele antwoorde nie altyd vir daai persoon nie. Al wat jy moet doen is wees saam met daai persoon, sit saam met daai persoon, huil saam met daai persoon. Paulus sê dit vir ons in Romeine 12: "Treur saam met die wat treur." Moenie vir hulle advies gee nie, moenie vir hulle sê hoe hoekom dit gebeur het nie, moenie vir hulle probeer raad gee nie, wees net met hulle. Treur saam met die wat treur. Maar dan maar dan is daar die intellektuele kant. En daaroor kan ons 'n paar goed sê oor lyding en oor swaar kry. So, heel eers kan ons mekaar sê mense dink hulle vat die probleem weg as ons kyk na 'n wêreld wat swaar kry en jy haal God op daai uit. Want ek het gedurende gesprekke met sulke ouens dan sê ek vir hulle vir oomblik, "Oké, okay, kom ons sê jy's reg. Kom ons sê God bestaan nie. Die lewe is te swaar, God bestaan nie." Wat nou? Wie eh, wie's nou verantwoordelik vir die pyn en vir die swaar kry en vir die lyding? Ehm um, want as jy nog God in die prentjie hou of as jy God wegval uit die prentjie waar mense swaar kry, dan vat jy nie net God self weg nie, jy vat ook weg dit wat hy vir jou bring. Hy vat ook jy vat ook hoop weg. Jy vat ook vreugde weg. Jy vat ook sin en betekenis weg. Lyding met God is swaar genoeg. Maar myde maar lyding sonder God is ondraaglik. So hoe deel die Bybel vir ons met swaar kry en lyding? Nommer 1 moet ons mekaar sê die Bybel skets nie vir ons 'n onrealistiese prentjie oor swaar kry nie. Pyn en lyding word in die Bybel beskryf as presies wat dit is, dat ons in 'n pynlike wêreld leef waar dit taaf is om te leef. So die Bybel skets nie vir ons onrealistiese prentjie nie. As ons sê ons kry swaar, as ons mense sien wat swaar kry, is ons in goeie geselskap. Lees die klaagpsalms. Lees hoe Dawid self sê, "My God, my God, waarom het U my verlaat?" Hy hy's kwaad vir die Here. Hy beleef die Here help hom nie. Hy beleef die Here is nie daar nie. Psalm 13 dan sê hy, "Hoe lank nog, Here, moet ek my, my moet ek my daad met kom met kommer deurbring? Hoe lank?" Hy, hy sê vier keer in 'n ry, "Hoe lank nog? Hoe lank nog? Hoe lank nog? Hoe lank nog?" Ons vind onsself in goeie geselskap as ons erken dat die wêreld vol swaar kry is. Maar daai mense het nie hulle rug op God gedraai nie. Hulle het God nie beskou as as weg nie, as ver weg nie. Behalwe er ons los geen probleem op as ons God uit die equation uitvat nie. 'n Tweede ding wat ons in gedagte hou is God het nie hierdie wêreld geskep soos wat ons hom tans beleef nie. God het 'n perfekte wêreld geskep, Genesis 1 en 2. Swaar kry was nie sy doel nie. Maar ons het die wêreld gebreek met ons sonde, Genesis 3. En toe die verhouding tussen mens en God gebreek, mens en medemens gebreek, mens tussen mens en natuur gebreek. Toe kom lyding in hierdie wêreld in en dit vernietig ons. Dit is nie God se aanvanklike idee nie. 'n Derde ding wat ons kan sê oor pyn en lyding is in die kruis van Jesus en dis die belangrikste een vir my, in die kruis van Jesus kom Jesus, kom God ons lyding ook binne. Hoekom neem God hierdie lyding nou weg nie? Wel ek weet nie. 2 Petrus 3 sê dalk vir ons hy wil nog hê dit baie mense moet tot geloof kom. Hy stel die tyd 'n bietjie uit omdat hy genadig is en goed is. Dis die antwoord wat die Bybel in elk geval gee. Maar die kruis gee vir ons die beste manier om te cope met swaar kry en met lyding. In die kruis leer ons dat God kom hierdie donker, onvolmaakte, pynlike wêreld en lewe van my en jou in op sy donkerste uur, die tyd van die Romeinse ryk. En hy kom face evil en pyn kop aan kop. Ehm, Jurgen Moltmann was 'n Nazi uh, eh, offisier gewees, uh, baie hoog op in die Nazi beweging tydens die Tweede Wêreldoorlog wat uh, wat die Jode in konsentrasiekampe gehou het. En toe die oorlog verby is, toe kom hy tot bekering. Hy kom tot geloof. En toe hy gewete ontwikkel 'n uh, 'n Christelike gewete, toe begin hy geweldig vroeg oor dit waarvan hy deel was as deel van die Nazi party. Hy begin vroeg oor hoe die dinge wat hulle die die Jode aangedoen het in die konsentrasiekampe. En hy kry net nie rus vir sy siel nie. En hy en hy kom toe op die kruis van Christus af in die evangelie en hy skryf toe net so 'n dik boek, The Crucified God. So hy's dik, omtrent 400 bladsye. En hy vertel hoe dat die kruis die enigste manier is hoe hoe jy op enige manier kan sin maak van hierdie werklikheid want hy sê in die kruis weet ons dat God is nie apaties buite ons pyn en hy kyk neer op ons en sê sies tog ek julle kry swaarig skem. Ek ek hoop julle kom by nie. In die kruis word hy word hy self deel van my en jou pyn. So hy kan identifiseer met ons. Hy kan sê ek verstaan wat deur hy gaan. En so wanneer jy Christus aan die kruis Christus aan die kruis sien hang, dan vat hy nie noodwendig jou pyn weg nie, maar hy sê vir jou wat jou pyn nie kan wees nie. Dit kan nie wees omdat God nie omgee nie. Want hier hang hy vir my om my te oortuig dat hy vir my lief is Dit kan nie wees omdat God maar net blasé is oor alles nie, want hier hang hy. As ek my pyn na die na, na die kruis toe vat, dan sien ek God wat self pyn beweeg, 'n eh, eh, pyn beleef. As ek 'n naaste aan die dood afstaan en ek vat daai pyn na die kruis toe, sien ek daar 'n pa wat 'n kind verloor. Wanneer ek die pyn van my egskeiding na die kruis toe vat, dan sien ek daar aan die kruis 'n um, ehm, 'n God wat ook verraai is en ook verloon is. In dit mense ook hulle rug op hom gedraai het. Die kruis leer nie vir ons waarom ons ly nie, maar dit sê vir ons dit gee vir ons die uitstekende manier om te cope met pyn en lyding. En die vierde ding wat die Bybel vir ons sê is dat die opstanding leer ons dat pyn is nie God se laaste woord oor my en jou lewe nie. Hierdie pynlike wêreld, onvolmaakte wêreld waarin ons leef, is is nie die laaste nie. God is nog steeds besig om te werk in hierdie wêreld en hy gaan dit uiteindelik 'n streep in die sand trek en dit gaan uiteindelik die pyn in hierdie wêreld stop en dit tot eh, en dit tot niet maak en die dood is nie meer die tiran wat rondloop en mense intimideer nie. Ons hoef nie meer geïntimideer te wees deur die dood nie. En die vroeë kerk het dit gesien. Hulle het vreesloos gesterf vir hulle geloof omdat hulle oortuig was dat Jesus die dood oorwin het. Hy het die dood ook vir jou oorwin. En ek weet nie wat se pyn en lyding jy miskien op die oomblik sit nie en of jy enigstens daarin sit nie. Maar jy kan verseker wees dat God jou liefhet, dat hy jou vashou en die kruis maak vir ons 'n hengse klomp sin as ons op hierdie manier daaraan dink. Ek hoop om graag van julle te hoor oor hoe julle hierdie beleef het. Ehm um, ek is jammer as dalk so 'n bietjie te intellektueel was op 'n tyd plekke. Ek is jammer as die as ek dit uh, so onnoosel verduidelik het dat die intellektuele konsepte nie altyd vir julle duidelik was nie maar uh miskien miskien kan ons 'n opvolgsessie hou. Miskien kan 'n paar van julle kan ons 'n paar van julle bymekaar kry wat spesifiek wil vra vra na die kursus en ek sou met liefde kom deel wees van daai gesprek. Dan kan jy dalk net vra vra en dan kan ons kyk of ons beter kan antwoord. Baie seën vir julle. Kom ek bid vir ons saam en dan sluit ons af. Ons lewende Here, weer eens dankie vir u waarheid, vir u goedheid en vir u skoonheid in ons lewens. Lei ons asseblief, help ons om diep te dink oor ons geloof en sodat ons die wêreld kan vertel dat U ons liefhet. In Jesus se naam. Amen. Baie seën vir julle. Thank you.